लद्दाखको दागको गलवान क्षेत्रमा इन्डिया र चाइना बीचको सीमा विवादले भएको भिडन्तमा बिसजना भारतीय सैनिकले ज्यान गुमाएका छन् जसमा एक कमान्डिङ अफिसरले पनि ज्यान गुमाएका छन् दर्जनौलाई चिनले कब्जा गरेको भारतले दावी गरेको छ युएस इन्टेलिजेन्सका अनुसार पैँतिस चिनी सैनिकले ज्यान गुमाएको भनिए पनि चिनले भने उक्त रिपोर्टलाई अस्वीकार गरिरहेको छ चीन र भारत दुवै आणविक हतियारसहित सशस्त्र सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका देश हुन् सोमबार राति दुई आणविक सहित सशस्त्र देशबीच लद्दाख सीमामा भएको झडपमा बीस भारतीय सैनिकले ज्यान गुमाएका हुन् विगतका केही हप्तादेखि विवाद सिमानामा भएको केही तनावका क्रममा चीन र भारतले हिमालयको उच्च पहाडी गलवान घाटीमा आफ्नो सेना खडा गरिरहेका छन् सन् उन्नाइस सय पचहत्तरपछि पहिलोपटक नियन्त्रण रेखामा भारतीय सेनाको ज्यान गएको थियो सीमा क्षेत्रमा बारम्बार तनाव उत्पन्न हुने गरी पनि गोली नचलेको लामो समय भइसकेको थियो तर एक महिनादेखि लद्दाखमा भारतले गरेको बाटो विस्तारलाई लिएर दुई देशबीच नयाँ तनाव उत्पन्न भएको थियो दुवै मुलुकले सीमा क्षेत्रमा आफ्नो सैनिकको सङ्ख्या बढाएका थिए भने छ जुनमा वार्ता पनि भएको थियो तर सोमबार राति गोली हानाहान भएको छ विश्वकै सबभन्दा धेरै सेना शक्ति भएको संसारका दुई आणविक शक्ति तथा हाम्रा नजिकका छिमेकी चिन र भारत बीच कसरी उत्पन्न भयो तना एलएसी के हो र के विषयमा विवाद चल्दैछ सीमामा उत्पन्न भएको विवादका बारेमा के भन्छन् त दुई देशका अधिकारी अहिले सीमाको परिस्थिति कस्तो छ र अझ घमासान युद्ध हुने सम्भावना कति यी प्रश्नहरूको जवाफ पाउनुको लागि कृपया हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला र मन परेमा सेयर पनि गरिदिनुहोला साथै हाम्रो च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्नु पनि नभुल्नुहोला एलएसी के हो र के विषयमा विवाद चल्दैछ र कसरी उत्पन्न भयो गोलीबारीको स्थिति छ दशक पहिले भारत र चिन सीमा विवादलाई लिएर युद्धको मैदानमा उत्रिएका थिए जुन उन्नाइस सय बैसठीमा असहज सङ्घर्षको साथ समाप्त भयो दुईवटा राष्ट्रहरूको हिमालयको भागलाई विभाजन गर्ने माथिल्लो जमिनको किनारमा कुनै पनि सीमाको बारेमा आधिकारिक रूपमा कुराकानी भएको थिएन यद्यपि दुवै देशको सम्झौतामा दुई हजार एक सय माइल लामो नियन्त्रणको लाइन स्थापना गरियो जसलाई लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल अथवा वास्तविक नियन्त्रणको लाइन भनिन्छ त्यसपछि पटक पटक दुई राष्ट्रबीच एलएसीको विषयलाई लिएर तनाव उत्पन्न हुने गरेको भए पनि लामो समयमा युद्ध तथा जीवन क्षति भने भएको थिएन विगत केही महिनादेखि दुई राष्ट्रहरू बीचको तनावले झगडाको रूप लिँदै थियो उन्नाइस सय बैसठीको युद्ध पश्चात वास्तविक नियन्त्रण रेखा एलएसी एक सीमाङ्कन रेखा निर्माण गर्न र राष्ट्रहरू बीचको तनाव कम गर्नको लागि बनाइएको थियो तर धेरै क्षेत्रहरू विवादमा नै रहेका थिए चीन र भारत दुवैले सडक टेलिफोन लाइन र हवाई जहाज जस्ता पूर्वाधार निर्माण गरेर र नियमित गतिमा सेना पठाएर आफ्ना दावी पेश गर्ने गरेका छन् मेमा हिमालयको शिविरमा रहेको चिनिया र भारतीय सैनिकहरूको बिचमा एउटा ठुलो झगडा भयो सो झगडामा बेजिङको प्रतिक्रिया सशक्त थियो चिनिया सेनाले हजार माइल टाढा पहाडमा रहेका अन्य दुर्गम सीमा स्थानहरूमा पनि भारतीय सैनिकहरूको सामना गरे त्यति बेला दुवै राष्ट्रले सेना सुदृढीकरणमा हतार गरे भारतीय विश्लेषकहरू भन्छन् कि चिनले डम्प ट्रक एक्सकभेटर सेनावाहक तोपखाना र सशस्त्र गाडीका साथ आफ्नो सेनालाई परिमार्जन गरेको छ र चीनले अहिले भारतीय क्षेत्र ओगटेको छ भर्खरको तनावको चिङ्गारीका रूपमा हेर्नुपर्दा भारतीय सेनाले निर्माण गरिरहेको बाटो जुन गलवान उपत्यकामा रहेको रिमोट एयरफोर्स बेससँग जोड्ने तयारी हुँदैछ जस्तो देखिन्छ जुन सैनिक विश्लेषकहरूका अनुसार पूर्णतया भारतीय क्षेत्रभित्र छन् विज्ञहरू भन्छन् कि चिनियाहरू आफ्नो सेनाको स्थिति अपग्रेड गर्न भारतको प्रयास विफल पार्न प्रतिबद्ध छन् विज्ञहरूका अनुसार भारतले निर्माण गर्दै गरेको उक्त रोडले द्वन्द्वको स्थितिमा सेना तथा हात हतियार छिटो लैजान दिल्लीको क्षमता बढाउन सक्छ भारतले पूर्वाधार निर्माण गर्ने नियन्त्रण लिएर बेजिङ क्रोधित भएको छ सीमामा उत्पन्न भएको विवादको बारेमा के भन्छन् त दुई देशका अधिकारी भारतीय सेनाले भनेको छ भारत र चीनका सेना गलवान क्षेत्रबाट पछि हटेका छन् पन्ध्र र सोह्र जुनको राति यही दुवै देशका सैनिक बीच झडप भएको थियो झडपमा सत्र भारतीय सैनिक गम्भीर रूपमा घाइते भएका थिए शून्य डिग्री भन्दा पनि कम तापक्रम र धेरै उचाइ भएको इलाकामा गम्भीर घाइते भएका सत्र सैनिकको मृत्यु भयो यहाँ कुल बिस भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको छ भारतीय सेना देशको अखण्डता र सार्वभौमताको रक्षाका लागि प्रतिबद्ध छ भारतीय सेनाले दुवै देशका वरिष्ठ सैनिक अधिकारी तनाव कम गर्ने विषयमा वार्ता गर्न लागेको पनि उल्लेख गरेको छ चीनको सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्हाका अनुसार पिपल्स लिबरेसन आर्मी पिएलएको पश्चिम कमान्डका प्रवक्ता चाङ सुलीले विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतलाई आफ्नो सैनिकलाई रोक्न र विवाद समाधानका लागि वार्ताको बाटो अपनाउनु भनेका छन् चाङले भनेका छन् भारतीय सैनिकले आफ्नो बाचा उल्लङ्घन गरेको छ र एकपटक फेरि नियन्त्रण रेखा पार गरेको छ जानी बुझी चिनिया सेनालाई उक्साएर आक्रमण गरेको छ जसका कारण दुवै पक्षबीच छडप भयो र यही नै हताहतीको कारण बन्यो म माग गर्दछु भारतले आफ्ना सैनिकलाई कडाइका साथ रोकोस् र वार्ता मार्फत विवादलाई सुल्झ्याओस् सीमाको वर्तमान परिस्थिति कस्तो छ र घमासान युद्धको सम्भावना कति एलएसीको सीमाङ्कन त्यति राम्रो हिसाबले गरिएको छैन नदीहरू तालहरू र हिउँदहरूको उपस्थितिले सजिलै लाइन बदल्न सक्छ दुवै पक्षका सिपाहीहरू विश्वका दुई ठुला सेनाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै धेरै बिन्दुहरूमा आम्ने सामने हुन सक्ने प्रबल सम्भावना देख्न सकिन्छ भारतले चिनलाई लद्दाखको गलवान उपत्यकामा हजारौँ सेना पठाउँदै गरेको आरोप लगाएको छ र चिनले आफ्नो क्षेत्रको अडतिस हजार वर्ग किलोमिटर ओगटेको दावी गरेको छ पछिल्ला तीन दशकहरूमा धेरै चरणका वार्ताहरू सीमा विवाद समाधान गर्न असफल भएका दुई राष्ट्रबीच सीमालाई लिएर ठुलो युद्ध नहोला भनेर अनुमान गर्न नसकिएला दुई देशले अहिलेसम्म एउटा मात्र युद्ध लडेका छन् जुन उन्नाइस सय बैसठीमा भएको थियो र भारतले उक्त युद्धमा लज्जास्पद बिहोर्नु परेको थियो एउटा पाटोबाट हेर्नु पर्दा ठुलो युद्ध हुने सम्भावना देखिन्छ तर अर्को पाटोबाट हेर्ने हो भने ठुलो युद्धको सम्भावना देखिँदैन कोरोना महामारीका कारण दुवै देशले घरेलु चुनौतीहरू तथा आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नु परिरहेको छ जसमा न्यू दिल्ली र बेजिङको मुख्य ध्यान केन्द्रित भइरहेको छ चिनले बेजिङमा सङ्क्रमणको पुनरुत्थानको अनुभव गरिरहेको छ जहाँ हालसालै सयभन्दा बढी नयाँ घटनाहरू रिपोर्ट गरिएको थियो अधिकारीहरूले भाइरस फैलिनबाट रोक्न प्रतिबन्धहरू पुनस्थापना गरेका छन् विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र चीनले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधारका लागि पनि पहल गरिरहेको छ विश्लेषकहरूका अनुसार भारत र चीनबीच व्यापक सशस्त्र द्वन्द्वको सम्भावना कम छ हिमालय क्षेत्रमा हालैका सीमा द्वन्द्वमा वृद्धि भए पनि चार दशकभन्दा बढी पहिलो पटक हताहत भएकाले ठुलो युद्धलाई लिएर चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छैन चिनको परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार दिएको रिपोर्टका अनुसार बेजिङले भारतसँगको सीमामा कुनै पनि झगडा देख्न चाहेको छैन र दुवै देशहरू वार्ताबाट परिस्थिति सुल्झाउने प्रयास गरिरहेका छन् परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले उक्त झडपका लागि चिन जिम्मेवार नभएको दावी पनि गरेका छन् दर्शक वृन्द संसारका दुई ताकतवर देश भारत र चीन बीच युद्ध निम्ति नै परिस्थिति आइराख्दा तपाईँ यस परिस्थितिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र भिडियो मन परेमा सेयर पनि गर्नुहोला साथै हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला धन्यवाद